Evet arkadaşlar bugün size Google Chrome'dan arkadaşlar Facebook'a giremeyenler için çözüm yolunu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar tabi hata şifrenizi e, yazıp tabi hotmail'inizi yazıp arkadaşlar şifrenizi girince giriş yaptığınca arkadaşlar girmeyecektir. O hatayı göstereceğim size. İlk önce arkadaşlar böyle yazabilirsiniz ya da daha kolaylı ayarlardan arkadaşlar buradan gelişmiş ayarları göster içerik ayarları arkadaşlar tüm çevre ve sitede verilir diyoruz ve arkadaşlar bunu buradakilerin tümünü kaldıra basıyoruz arkadaşlar Facebook'a girilmiş olacaktır ve Facebook'a Giderken çerez hatası verecekti. Çerezler gerekiyor diyor. Evet arkadaşlar şimdi giriyor. Arkadaşlar bu kadar. Herkese iyi, oyunlar. Oyun play.